好了，接续上一个实际操作一的进度呢，我们现在要操作第二个，Ophoria 和 NGUI。那么要有一些前置准备的动作。前面已经知道怎么样汇入套件了，所以这边应该大概都没有问题。那主要要注意的是，这边有一个范例素材的 package，这我准备了一些图，也是一样把它下载下来之后汇入，然后。 第二个问题应该是 Unity SSDo 在哪里呢？我现在来告诉你在哪里。Windows 的 SSDo 这里。那这边是要下载 Unity 讲的蓝点模型，所以就打直接打 Unity 讲，直接 N，搜寻一下，第一个应该就是哦，就是这个。 点进去，如果还没有下载过的话，这边应该会写 download，就点一下就 download，然后应该会自动触发影豹的。那如果没有自动触发，的话，点这个，它会把所有已经下载过的列表在这边，那你就直接写以后，直接打直接点影豹就可以了。那到这边应该没有问题，因为它的素材很多，所以它有可能会。 挺过一段时间，大概几分钟吧。Unity 讲的 Model 是什么呢？它是一个 Unity 公司推出的一个虚拟偶像，嗯，它代表 Unity 这套软体。那它里面有非常多的动作，然后我们在 AR 场景制作的时候，会把原来的那个正方形的 Cube 替换成 Unity 讲。然后我们回到 Unity 软体里面。 发现它已经引爆进来了，在这个地方 Unity 上。那我们现在的场景是在原来上一个范例中最后做完的一个 Cube 放在这边。那我现在把这个 Cube 删掉，我把它换成 Unity 上。那 Unity 上在哪里？直接在那个搜寻栏这边打 Unity Chan。这个是它原来的人物的模型档。 这个是 Unity 讲已经预制好的预制物件，就有点像这个 AR Camera Image Tag 这种已经做好预制物件。这也是另外一个预制物件。那我们要用的是这个 Unity 讲 AR Pose 的使用的，所以这个拉起来放在这个 Image Tag 里里面出现了，这就是 Unity 讲。 那它现在这个 Unity 讲它的 Controller，你点一下之后会发现它是用这个，那这个的 Controller 它动作是做完以后固定卡在那边不会动了，那这个可能比较没有效果。那它这边有另外一个 Controller，左边左边这个，这个的左边这个，它是用来确认它连续动作没有问题的。那这个 Controller 把它替换过来。 Unity 讲，Action Check 这个跑出了，那它就会变成可以有连续动作，确定没有问题。那到这边可以先 run 一下看看。哦，你会发现说，为什么我画面看到的是长这样子啊？这样子根本就看不到人呢？但它有在动啊。下一个动作在跑步，下一个动作堡垒，OK。 那就确定那动作没问题了。那我们下一步会制作这个画面上面的 UI 的界面。制作界面的时候呢，我们就需要用到 NGUI 来制作我们的 UI 界面了。那之后 import package 就是 NGUI 的 package。那一般如果我们下载的话，应该在这个地方。然后如果从我这边下载的话，是三点七四版。开启。 一样是解压缩之后，全部把它引爆进来，里面有非常非常多的范例。如果引爆好 MGI u 我们再引爆另外一个东西，叫做范例素材，这是我制作的几张图片，打包成一个 Unity 的 package，这个 SS pack package，开启之后里面有六张图片，把它引爆进去。 拖完之后，我们要开始制作 AR 场景里面的 UI 了。如果你已经装 U 直播 NG UI 的话，menu 上面就会出现，选单上面会出现一个 NG UI。那我们增加一个 2D 的 UI，之后在这个 2D UI 里面增加一个贴图。哦，不是这个贴图。如果一开始的话，应该会长这样，都没有东西。 那我要增加的贴图是选单的背景，选单背景是这个，这个贴图美妞爸的贴图，所以贴图里面的这个贴图要用成美妞 r 拉拉过来贴上去就变这样。那会发现它长得很小，在这边，它应该是一宽一四四零，高一九二零，这边一四四零一九二零。然后我们发现这边预览的时候根本看不到，那为什么呢？因为我们的 2D UI 的 root 还没有设定它的尺寸，要在这里设定。点一下 UI root 之后，固定尺寸，宽度是一四四零，高度是一九二零。设定好之后，就看到它出现在正中间。那这看起来效果不是很好，那我们去调整一下检视的方式。 调整成一四四零乘一九二零。如果没有按这个加，自己输入一四四零乘一九二零就可以了。那就变这样。调整好了之后，我把这个贴图 menu 的背景把它改一下名字，叫做 menu 的背景。那我们可以辨别它。然后再增加一个按钮，这个按钮是要。 让大家回到主场景去了，这是 AR 场景。那我们要回到主场景，再增加一个贴图，我们放在同一层就好了。这个贴图是贝壳这个，然后它会放在位置，这不太对，大概在负三百吧。 是，待在这位置吧。让它回到上一页。在我们要让这个按钮有作用，所以在 script 里面这里增再增加一个东西，叫 UI，叫做 button script。如果找不到啊，有可能是还没汇入。那个时候我们先汇入这个素材，script 里面增加一个素材。 b u t t o n script，这是已经下载到下载资料夹里面，就从那个课程网站里面就可以下载。t o n script，就在这边，但这不能直接使用，必须要修改一下才能使用。所以我们俩点两下。 它预设会使用 Microsoft 的 Visual Studio 开启。这时候呢，我看到里面的内容大概是这样子：在游戏场景里面找一个 l i s t s a Button 的物件，然后这个物件被点击的时候会做这件事情，就是载入某个场景。那我把这个 l i s t s Button 这不要这样子，改成可以从外面设定。所以把私有宣告变成公开的，public Public。 之后呢，再增加一个可以设定的东西，叫做场景的名字。然后把找物件这个动作不要做了，我们直接在这边设定好之后，就可以设定它要到哪一个场景。这场景名之后，场景的名字复制起来，取代掉原来这个固定的 since to。 好了之后呢，存档，存档好之后回到 Unity 的画面里面，来看一下 Script 的内容有没有变动。有，这边已经有一个 Button 可以指定，并且可以指定一个场景名字。那 Button 就是这个我们刚刚增加的返回的贴图，然后场景名字叫做 Main，先预计它叫做主场景叫做 Main 哈。然后这贴图把它改一下名字，这叫做 Back。 那这个 AR 场景的部分大概就做到这边，应该已经 OK 了。那我们跑看看。哦，你发现有很多按钮，左边这些都挡住了这个贝壳按钮。所以这个很多这个是控制 Unity 讲它的的表情的。那我不需要这个，我只要它有动作就好了。那怎么样把这个弄掉嘞？这个城市在这个地方，Unity 甲身上有一个。 表情更新，不要打勾，那它就不会出现。所以到这边为止，AR 场景已经建制好了，我们把它另存一个场景。这原来的 b e f o i 范例是 Cube 在用，那我们现在新增一个 Unity 讲用的叫 AR，储存。存好之后，我们开一个新的场景。这场景是要用来。 制作主画面，这个 c a m e r a 就不需要，因为我们到时候会有 UI c a m e r a 所以这也删掉。然后 NG UI，然后取一个 2D 的 UI，在 2D 的 UI 里面再取一个贴图。这个贴图是要当做背景用的，再重新命名叫做背景。那背景的贴图在这里。主要画面的 Unity 讲的背景贴图。 那它的大小是一四四零乘一九二零，但是因为我们现在 UI 录的页还没设定，所以看起来又很奇怪。那我再重新把它设定好，一四四零，高度一九二零，OK 啦，摘掉非常完美。那我们背景加好之后，再增加按钮，增加按钮背景，按钮背景就跟。 AR 的背景那个一样，AR 的按钮背景一样，这样，那看起来就有点设计感啊。改一下名字，再新增两个按钮，一个按钮是要连接到 Facebook 粉丝团，一个按钮是要让它可以切换到 AR 的场景的。所以新增两个贴图，一个叫做 FB。 做 AR button，AR button 的话是这个 AR 拉过来，大小大概二五六乘二五六嘛。FB 的 button 是这个拉过来，大小也是二五六乘二五六。那他们各个按钮，如果按钮要有动作的话，应该要被能够被点击。 那被点击，因为 n g UI 是一个 3D 的去模拟 2D 的 UI 界面，所以它必须要增加一个可以被碰撞侦测的东西，这这是可以被碰撞侦测，所以它的宽高的话，我先给它两百两百，因为它这个图原来二五六二五六，但是实际上是没那么没那么大，它外面是有一部分是透明的。 它只有中间这部这部分是有图的。设定好之后，两格都给它设定。然后新增一个空的 s 柜 q 再增加按钮。这个按钮是要切换到 AR 场景的，所以 AR 场景拉过来，然后场景名称叫 AR。如果好了呢？好，看看。 先存档好了，叫做 m a 然后跑看看这个 AR，看它是不是能够切换到 AR 的场景，不行，为什么不行？因为我没有在 b u i l d Setting 里面设定。 场景都没有在这里面，所以他找不到那个名字是谁，是哪一个场景？那原来这个就不要点底立等就好第一个场景应该是 Main 场景，之后才是到 AR 场景这样。好了之后呢，哦，我们再调整一下 AR 的位置。 调整好了之后，来跑分看一看是不是可以连接到 AR 的场景了。点 AR，发现还是不行，对不对？因为它的碰撞侦测范围太小了。 F B 八呢是两百乘两百，A R 这个才一乘一而已，这没有修改到，要改一下，是两百乘两百。最后啦，这样应该可以啦。点，点点点，过来了。那来了之后呢？点回去，点不回去，因为我们 A R 场景这个没有加碰撞侦测。OK，修改一下。 存档，打开 AR 场景，把 AR 的按钮上面，AR 贝壳的贝壳按钮上面增加一个碰撞场景，两百加两百，好了，存档，执行。 看可不可以从这边回去？可以，可不可以从那边过来？过来呀，可以，那就没问题啦。接着我们来设定那个 FB 超连接，那一样是新增一个素材，这个素材是 URL Button Script，这边拖进来。拖进来之后呢，也是一样要修改，一样把私有宣告变变成公有。 然后再增加一个 URL，这个按钮一样是让它可以直接从外面指定。那 URL 呢，也是把它 Open URL 这个动作的 URL 替换成这个。好了之后，这没问题的，可以关掉了。在 u n i t y 里面加一个。 是 F B 连接，增加一个 U R L button，然后它的按钮是 F B button。U R L 是 F B 粉丝团复制连接，贴在这。里。好了，接下来就是好看看吧。 点一下，点一下，FB 粉丝团就连接上去了。OK，那么这样子已经制作完成了。我就在 Build Setting 里面设定一个东西，Player Setting 里面，把自动旋转关掉，变成直立，直立拿着就好。因为我们并并没有做躺着的时候，手机躺着的时候的 UI 要怎么表现，我们就固定把它直立就好。 然后 b i l l 覆盖掉原来的 l e b 完成啦。完成之后就把它复制起来，存到手机上面，download，download，download，覆盖掉原来的，最后在手机上面安装跑看看就可以了。